Salut! Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de laisser un like avec un commentaire et de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo qui sortira sur la chaîne. Twinkle en présence de sa mère, la situation était devenue compliquée. Parce que Anita ne voulait pas que Yuvie se marie avec Twinkle juste par folie. Anita demande tout de suite à Yuvraj d'arrêter tout ça. De plus, c'était trop risqué. Anita décide aussi d'envoyer Yuvraj le plus loin possible pour ne pas l'arrêter. Parce que la police est à sa poursuite. Mais, Yuvri décide quand même de se marier. Il voulait aussi emmener Twinkle avec lui. Anita lui rappelle encore que c'était risqué d'emmener Twinkle avec lui. Et pour l'instant, il doit juste penser à lui. parce que ça va être beaucoup difficile pour lui si la police l'arrête. Anita demande tout de suite à Youvraj de prendre le bateau et s'enfuit loin d'ici. Peu de temps après, Youvi décide de s'en aller. Malgré c'était difficile pour lui d'abandonner Twinkle. Peu de temps après, Twinkle et Kunj ont repris conscience. Kunj en profite aussi pour prendre Twinkle dans ses bras. Peu de temps après, Kunj remarque que Youvraj n'était plus là. Soudain, Des policiers arrivent vers eux. De plus, il confirme à Kunj que il n'y a personne d'autre dans le temple à part lui et Twinkle. Kunj était choqué. Il demande tout de suite aux policiers de fouiller la ville pour retrouver Yuvie. Il fait part aussi d'un autre agresseur qui les avait assommés, mais il n'avait pas vu que c'était Anita. Peu de temps après, Kunj décide de rentrer avec Twinkle. Cette dernière décide de faire une prière au temple avant de s'en aller. Parce que en dépit de toutes les mauvaises choses, elle a pu s'en sortir. Kunj était un peu surpris. Il en profite aussi pour se moquer de Twinkle au temple. Et il avait des arguments convaincants pour le faire aussi. Kunj se moque aussi des policiers qui arrivent toujours au dernier moment comme dans les films. Peu de temps après, Twinkle et Kunj s'en va pour retourner à Amritsar. Ailleurs, la famille était très heureuse de savoir qu'ils vont bien. en partikulier Lila Taneja ki s'inkyete tout le temps. Bebe decide aussi de faire une prière pour accueillir Twinkle à la maison avec beaucoup de respect, comme un jeune marié. Parce que à cause de Yuvraj il avait quitté la maison avec beaucoup de honte. Peu de temps après, Twinkle et Kunj arrivent à la maison. Il était content davantage, et Bebe en profite pour les accueillir à la maison. Bebe en profite pour remercier Twinkle d'avoir sauvé la famille. Lila ne pouvé plus supporter de rester loin de Twinkle. Elle la prend tout de suite dans ses bras. Lila décide aussi de pardonner Twinkle pour ses erreurs. Soudain, la police annonce à Kunj que Yuvi s'est encore échappé. Il a aussi volé un bateau pour quitter le pays. Kunj était très en colère. Parce qu'il voulait à tout prix que la police arrête Yuvi pour ne plus nuire sa femme. Bebe rassure Kunj que c'était bien que Yuvraj quitte la ville. Pour ne plus jamais nuir personne. Thierry trouve aussi que c'était génial pour pouvoir mettre son plan en action. Thierry se prépare maintenant à abuser de Twinkle une bonne fois pour toutes. Soudain, Oucha et Manoir sont de retour à la maison. Plus tard, Surgit se met en colère contre Youvrage de l'avoir trompé pendant tout ce temps. De plus, Youvrage avait aussi berné sa mère pour arriver à ses fins. Surgit pense aussi que Anita était complètement innocente dans cette histoire. Soudan, bebe lui demande pour Anita. Parce que personne ne la voit depuis que Yuvraj a été démasqué. Twinkle commence aussi à soupçonner Anita d'être au courant de l'endroit où se trouve Yuvraj. Parce que Anita ignore complètement la famille après ça. Soudan, Anita arrive. De plus, elle avait tout entendu de ce que disait Twinkle. Anita commence tout de suite à jouer l'innocente devant toute la famille. Elle avait aussi le soutien de son mari. Soudan, Twinkle annonce a toute la famille que c'était belle et bien Yuvie qui l'avait fait part que sa mère était au courant de ses plans, après l'avoir démasqué. Anita était très choquée et frustrée en même temps. Malgré tout, Anita continue de plaider son innocence. Anita souhaite aussi que la police la punisse pour les erreurs de Yuvrage. Anita fait aussi semblant de pleurer. Soudan, Surgit lui demande d'aller se reposer dans sa chambre. Parce que elle s'est déjà justifiée auprès de la famille. En montant dans la chambre, Anita n'arrêt pas de regarder Twinkle avec un air agressif. Comme si elle voulait l'étrangler. Plus tard, Twinkle fait part à bébé de ses soupçons à propos d'Anita. Elle a même dit à bébé qu'il était possible que Anita était le complice de Yuvie. Et qu'elle lui a même aidé à s'échapper. Mais bébé demande à Twinkle d'oublier cette histoire. Parce que Youvraj ne fait plus partie de leur vie maintenant. Elle demande aussi à Twinkle d'ignorer Anita. En dépit de tout, elle fait aussi partie de la famille. Peu de temps après, bébé demande plutôt à Twinkle de prendre plutôt soin de son mari. Et de chercher à savoir ce que Kunj aime, ou n'aime pas. Twinkle en profite pour dire à Satan qu'il était impossible de se rapprocher de Kunj de cette façon. Parce qu'il n'arrête pas de la taquiner à chaque occasion qui se pointe. Mais, bébé demande quand même à Twinkle d'aller se mettre à côté de Kunj. Arrivé dans la chambre, Twinkle trouve que les lumières étaient éteintes. De plus, Kunj sait qu'elle ne supporte pas d'être dans le noir. Soudain, Twinkle remarque une décoration avec des ballons. Elle trouve que c'était trop romantique. Soudain, Kunj arrive et l'annonce que c'était juste pour s'excuser auprès d'elle qu'il a fait tout ça. Pas pour être romantique. Twinkle était très choqué. Malgré tout les conseils de bébé, Twinkle continue à se disputer avec Kunj. Elle a même dit à Kunj qu'elle ne voulait pas aussi sortir avec lui. Kunj lui, dit à Twinkle qu'il a organisé ça juste parce que Twinkle l'avait sauvé la vie deux fois déjà dans une même période. Après tant de disputes, Kunj rappelle à Twinkle qu'il lui a aussi sauvé la vie. Mais, Twinkle l'annonce que c'était son devoir de le faire. Peu de temps après, Twinkle a dit à Twinkle qu'il a aussi sauvé la vie. Kunj emmène Twinkle sur la table. Il en profite pour lui demander pourquoi elle l'avait demandé de partir quand Youvrage allait faire exploser la bombe. Mais, Twinkle l'annonce que c'était parce que elle avait peur que Kunj explose au temple. Twinkle a même mentionné qu'elle ne s'inquiète absolument pas pour Kunj. Elle s'inquiète seulement pour elle-même. Mais c'était complètement des métaphores. Twinkle voulait juste se moquer aussi de Kunj. Après tant de disputes, Twinkle avou a Kunj qu'elle faisait juste semblant. Tout de suite après, Twinkle commence à danser. Soudain elle s'est cognée avec Kunj. Ce dernier en profite aussi pour danser avec Twinkle. Et c'était une soirée très romantique entre les deux amoureux. Et Twinkle était impressionné par Kunj. Le lendemain matin, Manoir demande à Thierry de lui signer un chèque pour régler quelques dépenses. Mais, ce dernier refuse et n'arrête pas d'insulter son oncle. Kunj arrive. Il demande a Thierry de ne pas oser parler avec son père de cette façon. Mais Thierry n'arrête pas de les insulter les deux. Etant en colère, Kunj allait frapper Thierry. Mais Manoir avait réussi à empêcher Kunj de faire ça. Peu de temps après, Thierry décide de signer le chèque pour Manoir après tant d'insultes. Kunj était très honte pour son père. Soudain il attrape Thierry pour le frapper. Mais Manoir empèche encore une fois Kunj de frapper Thierry. Il demande aussi à Kunj de s'en aller. Peu de temps après, Kunj n'arrête pas de se culpabiliser d'être inutile pour ne pas pouvoir soutenir son père. Il avait très honte de son père. Kunj s'en veut d'avoir pas continué ses études. Parce que à cause de ça il ne peut pas soutenir sa famille. Twinkle en profite pour donner son soutien à Kunj afin de continuer ses études. Elle en profite aussi pour le motiver. Et aussi d'avoir une bonne raison de le faire. Peu de temps après, bébé fait la cuisine avec Ousha. Elle en profite aussi pour faire les louanges de Twinkle devant Ousha. Mais, Ousha n'arrête pas de rendre Twinkle responsable des malheurs de sa famille. Alors, bébé en profite pour blâmer Ousha. Elle a même pris un exemple sur Niki qui les avait abandonnés dans les périodes difficiles. Pourtant, Twinkle était toujours là. De plus, elle était une jeune mariée. Oucha avè un peu honte. Peu de temps après, Kunj et allé s'inscrire à l'académie pour avoir sa licence de travail. Mais, le directeur ne voulait pas lui laisser postuler après avoir regardé le certificat de Kunj. Pendant ce temps, la femme du directeur n'arrêt pas de l'embêter au téléphone. Kunj avè beaucoup de retard sur ses études, c'était pourquoi il voulait pas l'accepter à l'académie. Le directeur était choqué aussi de savoir que Kunj était marié. Il annonce qu'une fois mariée sa vie est complètement foutue. Kunj n'arrête pas aussi de supplier le directeur de lui donner une chance. Soudain, Twinkle arrive au bureau du directeur. Le plus choquant, c'est qu'elle fait semblant d'être enceinte. Kunj était très choqué. Twinkle commence à faire une scène pour que le directeur accepte Kunj à l'académie. Twinkle fait semblant de pas avoir assez d'argent pour nourrir sa famille. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aux chaînes, partager, commenter et liker chaque vidéo de la chaîne. Merci. Rendez-vous pour une autre vidéo. Au revoir mes amours.